Hallo zusammen, ich bin Alejandro, zurzeit Praktikant und angehender Lernender als Produktionsmechaniker und das ist der Elvin. Der Elvin ist im ersten Lehrjahr bei der Firma IGP Powder Coatings und heute geben wir dir einen Einblick in unsere Lehre. Kommt mit! Meine Aufgabe beim Vorbereiten zum Bohren ist, das Teil entgraten, respektive feilen und es dann im Schlupfstock genau einspannen zu können. Wichtige Anforderungen für meinen Beruf sind technisches Verständnis, Zeichnungen lesen zu können und handwerkliches Geschick. Der Zusammenhalt unter den Lernenden ist gross, so treffen wir uns gerne für gemeinsame Pausen zum Mittagessen oder zum Lernen. Als Produktionsmechaniker bei IGP Powder Coatings wird mir eine sehr interessante und vielfältige Ausbildung geboten. Ich lerne alle Arbeitsschritte, um den Anlagepark von IGP auf Vordermann zu halten Auf der Fressmaschine werden kubische Ersatzteile gefertigt, die wir für unsere Anlage benötigen. Auf dieser Maschine ist Genauigkeit gefragt. Das Teil muss auf Anhieb perfekt sein. Mein Ausbildner erklärt mir die einzelnen Arbeitsschritte und zeigt mir beim Extruder, wie der Verschleiß an der Extruderwelle gemessen werden kann. Je nachdem müssen die Elemente ersetzt werden. haben wir euer Interesse geweckt. Dann bewerben euch jetzt. Ciao zusammen!